準備はできましたかでは頑張って生き残ってください今までと比べりゃこれくらいなんともない 誰かが死亡しました 喧嘩これせ喧死ぬ覚悟で 買の禁止区域が選定されました死ぬっっ て必勝 Good! your sin. 喧嘩は <laughs> 先手必勝 Sine <laughs> 先手必勝 先手4回目の緊縮域が設定されました 死ぬ覚悟で先手 2回目の禁止区域が制定されました 啊！ 死ぬ覚悟で

禁止区域が制定されました 限定ダブルキング最終生存者3人です誰かが死亡しました死ぬク 終わったのかマジで誰か答えろよ